स्त्री ईश्वर की अद्वितीय सुंदर और रहस्यमय रचना है कहते हैं कि स्त्री को समझना असंभव है देवता तक स्त्री को समझ नहीं पाए हैं तो मनुष्य की विसात ही क्या यही वजह है कि स्त्री के रहस्य हमेशा से पुरुष को आकर्षित करते आए हैं स्त्री को समझने उसका मन पढ़ने उसके भाव भंगिमा को जानने का दावा लोग करते आए हैं पर स्त्री है कि हर दिन एक नया रूप सामने लाकर पुरुष को आश्चर्यचकित करती आई है इसी रहस्यमय स्वरूप के कारण स्त्री का आकर्षण सृष्टि के आदि से वर्तमान तक लगातार बना हुआ है वैसे तो स्त्री को जानने समझने के दावे पूर्णता सही कभी भी नहीं हो पाए फिर भी प्राकृतिक आकर्षण और विवाह जैसे संस्कार को सफल और संभव बनाने के लिए पुरुष के लिए स्त्री को जानने की ललक और आवश्यकता बनी रहती है शरीर विज्ञान ने स्त्रियों पर किए लंबे सूर के द्वारा कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे स्त्री को कुछ हद तक जाना जा सकता है देखिए स्त्री जन्म जन्म तक अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता पुरुष प्रतीक्षा जानता ही नहीं है पुरुष के मन की जो व्यवस्था है उसमें प्रतीक्षा शब्द है ही नहीं एक पुरुष को अभी यही इंस्टेंट यानी तुरंत सब चाहिए पुरुष को इंस्टेंट कॉफी भी चाहिए और इंस्टेंट सेक्स भी जानते हैं इसीलिए पुरुष ने विवाह शब्द का इजाद किया क्योंकि वह जानता था विवाह के बिना इंस्टेंट सेक्स कभी संभव ही नहीं हो सकेगा पुरुष प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि वह आतुर है व्यग्र है तनावग्रस्त है लेकिन स्त्री प्रतीक्षा कर सकती है अनंत प्रतीक्षा कर सकती है जन जन तक प्रतीक्षा कर सकती है इसलिए जब इस मुल्क में हिंदुओं ने पुरुषों को विदुर रखने की व्यवस्था नहीं की और स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था की तो यह सिर्फ स्त्रियों पर जाती ही नहीं थी इसमें स्त्रियों की प्रतीक्षा के तत्व की समझ थी एक स्त्री अपनी प्रेमी के लिए एक जन्म नहीं बल्कि अगले जन्म तक के लिए प्रतीक्षा कर सकती है या भरोसा किया जा सकता है लेकिन पुरुष पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए भारत ने अगर स्त्रियों को विधवा रखने की व्यवस्था दी और पुरुषों को नहीं दी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यह व्यवस्था पुरुष के पक्ष में थी जहां तक मैं समझ पाता हूं यह पुरुष का बहुत बड़ा अपमान था लेकिन स्त्री के लिए बहुत बड़ा सम्मान था क्योंकि इस बात की सूचना थी कि हम स्त्री पर भरोसा कर सकते हैं कि वह प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन एक पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए विदुर को रखने के लिए आग्रह नहीं रहा कोई रहना चाहे वह उसकी मर्जी लेकिन स्त्री पर आग्रह था उसे विधवा रखा जाता था और आग्रह इसलिए था फोर्स इसलिए था कि उसकी प्रतीक्षा में ही उसका वह जो स्नेह तत्व है उसका जो फेमिनिन तत्व है वह ज्यादा प्रकट होगा उसे जितना अवसर मिले निष्क्रिय प्रतीक्षा का उसके भीतर की गहराइयां उतनी ही गहन और गहरी होती जाती है और उसके आंतरिक रहस्य मधुर और सुगंधित हो जाते हैं ईसाई धर्म ने इस दुनिया को बड़े से बड़ी जो बुरी बात दी है वह यह है कि उसने प्रशिक्षित पुरोहित दिए कोई प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकते हैं प्रशिक्षित वकील हो सकते हैं लेकिन प्रशिक्षित पुरोहित नहीं हो सकता उसी तरह जैसे प्रशिक्षित कवि नहीं हो सकता और अगर आप कविता को सिखा दें ट्रेनिंग दे दें सर्टिफिकेट दे दें और आप यह कह दें कि आदमी ट्रेंड है कविता में तो वह सिर्फ तुकबंदी करेगा कवि कवि नहीं बन सकता कविता उससे पैदा नहीं हो सकती पुरोहित भी जन्मजात क्षमता है साधना का फल है उसे कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता इसीलिए कोई पंडित बनता नहीं है पैदाइशी पंडित होता है सिर्फ उसे निखारने के लिए उसे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है लेकिन ईसाइयत ने पुरोहित प्रशिक्षित किए ट्रेंड पुरोहित उनके पास डिग्रियां हैं उनमें डीडी है यानी डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है डॉक्टर ऑफ डिविनिटी कोई नहीं होता क्योंकि सर्टिफिकेट पे जो डिग्निटी तय हो जाएगी वह डिग्निटी नहीं हो सकती यह क्या दिव्यता होगी जो एक स्कूल सर्टिफिकेट देने से तय हो जाती हो तो पुरोहित के पास जब स्त्रियां अपने पापों को कन्फेस करती हैं तो यह कन्फेशन बहुत टेपिंग होता है स्वाभाविक तौर पर जब कोई स्त्री अपने पाप को स्वीकार करती है और एकांत में करती है तो पुरोहित के लिए बड़ी बेचैनी हो जाती है स्त्री तो हल्की हो जाती है लेकिन पुरोहित भारी हो जाता है असल में विधवा अगर सच में विधवा हो तो उसके सौंदर्य में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि प्रतीक्षा उसके स्नेह यानी फेमिनिन रहस्य को गहन कर देती है कुंवारी लड़की में जो रहस्य होता है वह प्रतीक्षा का है इसलिए सारी दुनिया में जो समझदार कौमें थीं उन्होंने तय किया कि कुंवारी लड़की से ही विवाह करना सही है क्योंकि सच तो यह है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उससे विवाह करने का अर्थ यह हुआ कि आपको स्त्री के रहस्य की जानकारी ही नहीं है आपको मौका ही नहीं मिला उसके रहस्य को जानने का वह रहस्य पहले ही खंडित हो चुका वह स्त्री छिछली हो गई उसने प्रतीक्षा ही नहीं की इतनी जितनी प्रतीक्षा पर उसके भीतर का पूरा का पूरा रहस्यमय फूल खिलता है इसलिए जिन समाजों ने स्त्री के कुंवारे रहने पर और विवाह पर जोर दिया उन्होंने पुरुष के कुंवारेपन की बहुत फिक्र नहीं की उसका कारण है कि पुरुष के कुंवारेपन या ना कुंवारेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्त्री के कुंवारेपन से फर्क पड़ता है कुंवारी स्त्री में एक सौंदर्य है जो विवाह के बाद उसमें खो जाता है दोस्तों सिर्फ एक वीडियो से स्त्री के रहस्य को नहीं समझा जा सकता इसके लिए न जाने कितनी ही वीडियोस आपके लिए लानी होंगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप स्त्री के रहस्य के बारे में और क्या जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा मैं आपको इसके बारे में हर वो जानकारी दूंगा जिससे आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आ सके वैसे स्त्रियों की स्थिति आज के समाज में जो है वह किसी से छुपी नहीं है स्त्रियां पुरुषों से भिन्न हैं, कम जरा भी नहीं है लेकिन भिन्नता और असमानता में फर्क है स्त्रियां पुरुष से भिन्न हैं यह सच है उनमें बहुत भेद है यह भी सच है लेकिन असमान वे नहीं है और हीन तो बिल्कुल नहीं है बल्कि कुछ मामलों में तो पुरुषों से ज्यादा उनकी क्षमताएं हैं स्त्रियां पुरुष के मुकाबले शरीर से एक अर्थ में कमजोर हैं कि उनके पास मस्कुलर पावर यानी मसल्स की ताकत नहीं है लेकिन एक दूसरे अर्थ में स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनके पास रेसिस्टेंस की ताकत पुरुष से ज्यादा है अगर एक ही बीमारी स्त्री और पुरुष दोनों को लग जाए तो पुरुष जल्दी टूट जाता है स्त्री देर से टूटती है स्त्रियां पुरुषों से कम बीमार पड़ती है और स्त्रियों की उम्र पुरुषों से सारी दुनिया में ज्यादा है इसलिए हम पुरुष और स्त्री के विवाह में थोड़ा उम्र का फासला रखते हैं अगर लड़का 20 वर्ष का होता है तो लड़की हम 17 और 16 वर्ष की चुनते हैं पुरुष चार पांच साल पहले मर जाते हैं स्त्रियां पांच साल ज्यादा देर तक जिंदा रहती हैं अरे आपने अपने गांव में तो देखा ही होगा कि स्त्रियां जीवित रहती थी जबकि पुरुषों की मृत्यु पहले हो जाया करती थी स्त्री के पास शरीर में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की ताकत पुरुष से ज्यादा है स्वभावता प्रकृति ने उसे यह ताकत दी है क्योंकि उसे नौ महीने बच्चे को पेट में रखना पड़ता है जो कि यदि किसी पुरुष को ऐसा करना पड़े तो पुरुष जिंदा रहने से इनकार कर दे नौ महीने एक जीवित व्यक्तित्व को अपने भीतर विकसित करने के लिए उसे प्रसव की जितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है उसको भी झेलने की शक्ति उसके पास है और बच्चे को पैदा करना तो ठीक ही है बच्चे को बड़ा करना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है अगर पुरुष के पास रात को बच्चे को सोने के लिए छोड़ा जाए तो या तो बच्चों की गर्दन पुरुष दबा देंगे या अपनी गर्दन दबा लेंगे मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं जब मैं छोटा था तो मैं अपनी मम्मी के पास सोया करता था एक बार न जाने क्यों मैं अपने पापा के पास सोने के लिए जिद करने लगा रात को जब मैं पापा के पास सोया मेरी और बच्चों की तरह ही आदत थी कि मैं बार बार करवट लेता और बार बार अपने हाथ पैर को मोड़ता और खोलता था जिससे मेरे पापा की नींद बार बार खुल जा रही थी शायद दो तीन घंटे ही मैं अपने पापा के पास सो पाया था कि उन्होंने आवाज लगाकर मेरी माता जी को बुलाया और मुझे उनके पास भेज दिया कि इसे अपने पास ही सुलाओ इस आफत को मुझसे दूर ले जाओ जबकि मैं न जाने कितने सालों से अपनी माता के पास सो रहा था और केवल एक दिन मेरे पिताजी मुझे अपने पास नहीं सुला सके इसीलिए स्त्री के पास पीड़ा को झेलने की क्षमता पुरुष से ज्यादा होती है यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 115 लड़कों पर सिर्फ 100 लड़कियां पैदा होती हैं जन्म के समय लड़कों की संख्या पंद्रह ज्यादा होती है लड़कियों की पंद्रह कम होती है लेकिन विवाह की उम्र आते आते सौ लड़कियां रह जाती हैं सौ लड़के रह जाते हैं पंद्रह लड़के खत्म हो जाते हैं लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों से ज्यादा है इसलिए प्रकृति को पंद्रह लड़के ज्यादा पैदा करने पड़ते हैं क्योंकि शादी की उम्र तक पंद्रह लड़के तो जा चुके होंगे एक दृष्टि से पुरुष ताकतवर है क्योंकि उसके पास मस्कुलर ताकत है वह ज्यादा बड़ा पत्थर उठा सकता है लेकिन दूसरे अर्थों में पुरुष कमजोर है वह ज्यादा बड़ी पीड़ा नहीं झेल सकता और ध्यान रहे इसलिए स्त्रियों का भविष्य पुरुष से ज्यादा उज्जवल है क्योंकि मसल्स का काम तो मशीन करने लगी है लेकिन पीड़ा झेलने का काम अभी कोई मशीन नहीं कर सकती इसलिए अगर आप इस आधुनिक युग में कॉल सेंटर्स का एग्जाम्पल लें तो वहां ज्यादातर लड़कियां ही सरवाइव कर पाती हैं लड़के तो रिजाइन देकर इधर उधर भागते फिरते हैं हम पुरुषों की ताकत रोज बेमानी होती जा रही है इसलिए पुरुष की मसल्स खोती जा रही है क्योंकि अब पत्थर किसी पुरुष को नहीं उठाना है वह क्रेन उठा देती है और किसी बड़े वृक्ष को पुरुष को नहीं काटना है वह आरा काट देता था एक समय था जब कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जाते थे आजकल तो मशीनें आ गई हैं दो मिनट में काम निपटा देती हैं पुरुष के मसल्स की ताकत तो मशीन ने ले ली है इसलिए तो आजकल ज्यादातर युवा जिम में अपना पसीना बहा रहे हैं इसलिए पुरुष की शक्ति का अब भविष्य में बहुत उपयोग नहीं है न उसे तलवार चलाने की जरूरत है न उसे लकड़ी चीरने की जरूरत है न पत्थर फोड़ने की जरूरत है लेकिन अभी स्त्री की शक्ति मशीन लेने में असमर्थ है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में स्त्री रोज ताकतवर होती जाएगी और पुरुष रोज कमजोर होता जाएगा अगर आप इस समाज में नोटिस करें तो ऐसा ही हो रहा है धीरे धीरे स्त्रियां आगे बढ़ती जा रही हैं और पुरुष पीछे रहते जा रहे हैं आजकल तो मार्केटिंग लाइन में भी स्त्रियां ही हैं फील्ड वर्क में भी स्त्रियां ही हैं डिलीवरी का काम भी स्त्रियां कर रही हैं बस चलाने का कार्य भी स्त्रियां कर रही हैं तो स्त्रियां पीछे किस में है किसी में नहीं तो इसी प्रकार यदि स्त्रियां आध्यात्म में प्रवेश करें तो उन्हें सत्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता यदि उनके अंदर एक बार आध्यात्म घर कर गया तुम्हें सत्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता तो